宁可住在房顶的角上，不在宽阔的房屋与争吵的富人同住。宁可住在房顶的角上，不在宽阔的房屋与争吵的富人同住。当然，从经文跟这个题目我们一看啊，真的是一目了然。重点就是在讲这个争吵的事情。 那争吵，我想正常的一般的人，没有人会否认说，哎，我是不会跟人家争吵的，我不曾跟人家吵过的。我想你是诚实的人，或者是正常的，人，你都会承认说，哎，我是会与人争吵。不过呢，是我们是这个争吵的次数是多少啊？偶尔才吵，还是每一天你都要吵？ 或者是，呃，大事关键事你才吵，还是什么小事？哎呀，芝麻绿豆的事，你就是不爽就是要吵，还是你呢？就是什么人你都吵，那就是跟你呃过不去啦，或者是跟你产生问题啦，啊，这个等等的啊，你是跟他吵，还是什么？还是你就是很喜欢吵啊，吵了你就觉得是说你赢了很过瘾。 所以，你到底是为什么而潮呢？而潮的次数、潮的地方啊，潮的严重性是多少啊？我想是因人而异。但是是不可否认的是， <laughs> 我们人都会与人争吵的。那我们读的这个经文，我不知道你看了你会明白吗？那基本上它是呃，以这个呃。 房顶上的这个角上，还有广阔的房屋啊，这两个作为一个对比啊，房顶呢就是在一个物质的最高，通常物质最高的，我们呃比较形象化来说呢，就是啊，一间屋子通常是啊，就是下面大，然后慢慢的尖的上去嘛，如果房顶哦，来到顶上，所以通常在这个顶这个这个地方呢，其实。 它的位置是比较小的啊，这比较小的，也可以说就是它是呃比较窄小的，所以圣经的形容是房顶的角上啊，最尖的一个地方，所以是一个角啊窄小，那个空间也是小的啊的一个地方来对比啊，一个宽阔的房屋就是一个屋子最底层的一个宽阔。 的房屋，然后就是那个空间啊，你可以行动的一个可以自由的地方。所以这两个啊来对比，就是一个窄小，一个是宽阔。那我们从一个物质的一个角度来说呢，那我们可以这样讲啊，哦，没有特殊缘故，你假如是有经济能力，你都希望是什么？你都希望是啊，你一个大物质。 然后住一个大房间，然后有一个呃大的花园啊，然后有一个大的空间啊，可以喜欢给你做你所要做的事情。所以从物质的角度来说啊，我们都希望是一个宽阔的啊宽阔的地方啊，这样你就可以很自由、很舒服，没有男主做好多你喜欢的东西。所以在能力的许可下，你都。 啊，希望是如此，但是这个经文却告诉我们的一个对比是说，那我宁可躲在房顶的一个角上，为什么有大的物质给你下来走动啊？啊，你不要自由的空间，你却跑到一个小的房顶的角上呢？哦，它是告诉我们一个原因是什么？是因为什么？我宁可躲在房顶的角上。 但是我却不要什么，在这个宽阔的地方与喜欢争吵的富人同住、同来往啊，这样我们就很容易明白了哈。就是因为呢啊，我当然也是想在广阔的地方住啊，行动嘛。但是问题是在当中有一位什么争吵的富人，在当中。 所以呢，我虽然是喜欢这样宽阔的地方，但是我却因为着它，我我就宁可什么躲在一个窄小的一个空间啊。在这个经文里面没有跟我们讲，哎，啊是那个对象是谁？那但是我们可以这样讲的话，就是说这个是在一个。 呃，物质里面的，因为房顶同住啊，就是在一个物质房屋，都是讲一个物质里面，所以物质的核心啊，家庭成员一般是什么父母亲啦，啊啊啊啊，夫妇啦。 啊，孩子啊，一般啊是是这样的核心，特别是在我们现在的新加坡这个地方或者一些城市化的啊，你是住不会很多人呐。当然，乡下的可能另当别论，是更多人呐。哦，但是他他的对象是谁？是不是啊？是你的先生呐？是你的父母亲呐？是你的孩子啊？啊，圣经都没有去点到啊，到底这个对象是针对着谁？ 但是，非常的肯定一件事呢，就是在圣经里面所要针对的对象人物提醒人物，就是喜欢争吵的妇人。所以很抱歉的说，男人会吵架吗？父母亲会吵架吗？小孩子会吵架吗？都会。但是呢？ 这个经文是铭文的指处呢，喜欢争吵的妇人啊，所以我们就在当中呢来就按着圣经的啊字面啊来给予喜欢争吵的妇人一些的提醒。那我们不要说啊去讲啊啊去猜。 哦，这个富人为什么喜欢争吵啊？去分析他的心理问题啊，他的原生问题、孩子不听话的问题啊、老公不合作的问题啊，圣经都没有讲，我们都也不去讲他。但是呢，是很呃直接的讲，就是这个富人呢，他是喜欢争吵的，而且被形容为喜欢争吵。 哦，那就是说你不是有些时候讲讲过瘾一下啦，吵一吵不是？你真的是属于那种哦，哎呀，动不动小事你也吵，大事你也吵啊啊！看到看到人你就喜欢吵啊，一点小事你就要跟人家争辩，一点小事你就你就要赢啊！你你就是，总之就是说你吵了哈，我吵故我在啊。 我潮故我在，好像你不潮你就不存在这样，所以我潮故我在。所以呢，啊，家人基本上都好像都知道了，回到家，哦，就等着要潮了，啊， <laughs> 因为有你的存在，啊啊，对不对啊？但是，实实在真的是有一些家庭哦，真的是哦，动不动哦，就是很多吵吵闹闹的事情。那当然是什么事情我我们也管不着啦。不过，争吵的富人。 是我们要提醒的。那也就是说，假如你啊修养品德啊没有成熟的一位妇人啊，你总是很喜欢啊动不动就是争啊吵啊闹啦啊，结果呢，你就会来到圣经的一个这样的场面，会带来大家的痛苦啊，跟你来往同住人的一种。 痛苦，因为家里总是不和谐，吵吵闹闹，哦，甚至心里都会有一种惧怕，哦，不敢回到家。那回到家，可能也要躲在房间里面，哦，到了一个地步呢，甚至是什么？甚至是你因为喜欢吵而将人推出去，推出去，让人家不敢跟你亲近，不敢。 跟你来往不敢跟你见面，所以呢，就来到圣经的这样的一个形容。那我宁可不要在这个宽阔自由的空间啊，我就躲在房顶的一个窄小的一个角落头。我宁可如此，那就说明什么？说明这个争吵呢，带来人的痛苦。 争吵把人推出去啊，远离你。所以，喜欢争吵的富人，你一定要改变。祈求神帮助你，这是神对你说的话。我们一起祷告，天父上帝啊，我们祈求主你帮助住我们。那我们在圣经里面就看到。 神尼之奇接着经文来提醒富人，那富人凡事是喜欢争吵的，喜欢在当中大小事吵，呃，大小事争辩，大小事看不过眼，而带来的争吵，使到他人产生许多的摩擦，具呃呃不和，并且呢， <coughs> 并且也远离。 不与他们见面，所以我们祈求主帮助，让呃有这样坏习惯、有这样不好品德的这些的富人，能够在当中呢被点醒起来，啊，能够去改正。我们祈求主帮助，我们如此祷告，奉耶稣基督的圣名，阿门。 请代为转发啦，啊，让更大、更多的人得到福音的好处。请为这马太牧场来代祷啊！大家来收听，你也知道，呃，呃，这个来听的人也不是很多啊，但是呃，就是希望大家来祷告。 来支持也算是给一个鼓励啦。再见喽，上帝与你同在喽。